pa natin. Oo. Oh. Ayan mga lods, kasama po natin si Madam Gaming mga lods. Ayan, susubukan po nating harutin. Ay, sorry, nakamike pa pala, sorry. susubukan po nating harutin. Akitin ah, natin si Viper si gamit ang tibak. Titignan na, titignan natin kung magiging mag, tomboy ito eh. <laughs> Ramdam ko lalaki to eh titingnan natin kung magiging babae ba this, this, this day, this days, this night, mga lods. Papakitaan natin ang pet. Ay, putek may nga pala. Wag, ay, putik. Sorry na, sorry na. Yung, nak, nakikita. Uh, oh, hindi eh, ka may, may, may, may, papakita ko sa'yo. Ayan, ayan. Uy, bakit? Ito, ito, ito, ito, ito maganda. Oh. Kapag kumikembot yan, ako, Oh Oh. Huy, putang ina, oh. nagkikita yung sumisiwil. Oo. <laughs> Oh, oh. <laughs> sumisiwil, man. Sumisilip, no? Oo. Oh. Uli, uli, ulitin mo pa. <laughs> Isa pa, last. Last. Ayan, ito, ito. Ang kembot. Yumuyoko-yoko pa yan. O, oh, ginigiling-giling. Oh, oh, oh, gusto ko Nakabiti naman. Bilis. Ay, mamaya papakita ko sa'yo. Tara, pag, pag nasaan nga natin yan sa lobby, sa yes. sa game. ano, shout out sa mga ano, bulbulin news <laughs> niya. Tanongin ni si Viper kung mabulbul. Mga, ano, Bulbol. Uy, nag-aahit ako. Isip, gusto mong picturean ko ngayon. Picturean ka, wait. Isipin ko sa'yo, ha? Ah. Cease to believe uy, uy, ito nga, ito nga, ito nga, ito. Picturean ka, wait na, wait na. Sige, send mo ah. Wala, picturean ka lang mga lods yung... <laughs> Oh, literal talaga. May, may tumubo na kasi kakahit yung nakarang araw. Pero tingnan mo na lang. <laughs> Ba- bagong tubo? <laughs> Oo, oh, bagong tubo. pag, pag yan, wala. Ito na nga, ito na. Takay sa pahon! Ayan, ayan na. Nasend ko na sa'yo. Nag-lesson ka na. Ba? Ano, lesson nga? Ano, ano, ano, gra- gra- grabe guys, pwedeng pwedeng isali si Viper sa mga kabulbul. <laughs> Pasok ka na. Sumilip ka naman ah. Ano, ano, ano masasabi mo? Ano nakikita mo? Maganda, maganda. Bagong tubo. Fresh. <laughs> natin ah. Baka naman, baka mag-famous tayo sa Oo, nasa akin yung scandal ni Viper guys, tandaan nyo. PM is the key. PM is the key. kayo, kayo, kayo mga lads na ba iniisip nyo, gusto nyo makita yung conversation natin. Oo. Bakit ka masaya? Baka, ma baka matawa kayo. Ano, mad madumi yung pag-iisip nila, no? Oo nga, ano dumi-dumi nyo? Dugyot daw natin. Sus, baka kayo, kayo yung dugyot. May iniisip ko na kanya. Tangin na nyo. Kailangan natin buwabasa tayo lang nandun, Viper. May gagawin tayo. Ha? Saan tayo bababa? Yan tayo lang. Wait lang, wait lang. Ipapakita ko muna yung ano. Eto mga lods. Sige, oh. sige. si Weber. Oh, tignan nyo. Oh, ano yung, ano yung sinabi sa kanya? Oh, yung word na bagong kahit. Tayo lang, Weber. Lalong marami yung ano ba yun? Tayo lang ba Ang dumi-dumi nyo! Akala niyo picture niyo. Akala niyo picture ng ano ko. Ang bulbol? Doon sa tayo bababa! Wait lang, ito na, ito na, ito. Oh, kita ito. <laughs> Kaya lo, huwag ka dyan. Sisundin kita. Takbo ka. Mamaputokan ka dyan. <laughs> ka. Dahil nang umog, tumayo siya, sabi niya, ay, ay, gonna die. <laughs> Ako, ba't kung sino-sino pinuputokan mo? Ha? Kung sino-sino na lang pinuputokan mo? Pinatay ko siya kasi ayaw ko may kaagaw na iba. Gusto sa akin. Ah. Ayun. ayaw? <laughs> <laughs> Mag-ingat ha, mga meron tayo sa Instagram. May pipi dito, gusto mo? Ay, pipi. Ikaw ang may gusto niyan. Ay, nakapala. Ayan, pinulot ko na nga yung pipi. Nahilig ka ba dyan? Oo, oh, mahilig ako sa PP19. pp 90 na. Favorite kasi ni Viper ang pp 90 eh. Ang dudumi niya eh. Masarap siya gamitin. Lalo pag pinutulan mo ng mabilis. Oh, syempre. Masarap. Dapat mabilis. Rat-rat dapat. Sa bukam, sa, sa bukam mo ba ipatama? Oo, oh, syempre para patay agad. <laughs> Pero may... Agad ulo. Ah, ulo. Sana all. Kailangan natin pumunta sa safe na lugar. Bakit magsipsipan tayo? May gagawin tayo. Huwag ka maingay. Ay, naku. Ay, mga lods, no? Ah, tawag dito, wag po. Yung utak niyo po, ha? Pigil-pigilan niyo po, ha? Kasi content lang po ito at um, pagkain po yung pinag-uusapan namin. Opo, masarap po yun. Ha? Ah! Pagkain po yung pinag-uusapan namin lagi dito. Oo, oh, may kasi kami kumain. Oo. <laughs> Pinag-iisipan nga namin yung kakainin ano namin. Carla, ano ba yung ay Madam Jim, Madam Madam, Madam ano oh. yung maganda ah, paborito mong kainin? Kainin? Hotdog kasi madaling lutuin. Ah, hotdog. Itlog, ganun. Ako hindi mo ba ako tatanungin? Sige, ano ba gusto mong kainin? Yung sa'yo. <laughs> Ano ba yan? Maaga pa. Maaga pa ba? Alas <laughs> 11 na, alas 20 na, may natutulog natin. Oo nga, matulog na yung mga bata. Mainit, Ay, wait, mainit na yung ano, panahon. Ano, pure Tagalog ka ba, Madam Ah, uh, Bisaya pero daw marunong magbisaya. Bisaya pero di ka marunong magbisaya. Oh, uh, yung tatay ko si Bisaya. Eh ako hindi, hindi ako marunong. Eh dito na ako lumaki. So, Hap pa ako, hap. Ah, lumaki. <laughs> hap ano? Hap. Fill up? <laughs> Baka fill ka. Ah, Filipinong amo. Hindi <laughs> Amo, ano yun? amo? Hindi. Hindi mo alam yun? Hindi, ano yun? Parang sa Tagalog kumpul. Ah, uh, kung ano, ano, ano, parang, ano. Meron akong Tagalog words. Gusto mo marinig? Ano yun? gihigugma ko ikaw. Gihigugma mo ako? Oo, tsaka bogo. ha? Bogo. Bogo? Bogo. Ah, Oo. Alam mo yung bogo? Oo, oh, di, bobo ba yun? Bobo? di ba? Hindi. Ibig sabihin yun, ikaw yung uh, ah, pinaka matalino sa sa buong lugar, parang ganun. Ah, bogo ako, no? <laughs> Oo, oh, totoo yun. Tapos yung kunwari, kunwari, uh, tawag dito, may kalit ka na lalaki. Oo, oh, oo, oh, Tapos, sabihin mo, punta tayo sa <laughs> sa, sa buguan? buguan. Sorry, sir. Ano? Tawag dito. Ano na ba yun? Nasaan na ba tayong topic natin? Lagi na lang ako naiipit. Masyado like, masikip ah? yung pinto. Ito ba? Isa yun. May makakarelate. Doon ilalabas. Sa Big Bakes Malabang. Ako yung magpapalabas. Oo, diba? Abangan nyo na. Abang, abangan nyo lang. Pakita nga ako lang ipapakita mo. Para dito tayo. Eh, Ito, Riga. Tignan mo to. Tignan mo. Oh. Oh. Meron ba talaga? Baka wala. Ayan oh. Oh. Oh, makikita mo ba? Yan, tatalikod tayo. Yan, yan, Pwede yan. Pwede ba tumihala? Dapat pwede, no? Yan, yan, yan, yan, yan, yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Eh? Bakit wala nakikita? May ito, may makita ka dito, dito eh. May kita ka dito. Nakikita ko na. <laughs> ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito. Eh. Ay, namabalik. <laughs> yung galak na. Madam, dumot yung gamot. <laughs> Maestro ka, madam. madam. na, tapos na. Dapat sinabihan mo ako na pumapakita ka na pala ng ganung bagay. Nasyak ka? Nasyak ka? Alam mo, alam mo, matanda na ako. Eh. <laughs> Na-stroke. Na-stroke. Delega, delikado na kasi yun. Nakikita na taga. <laughs> Malaki. Masarap. Malaki ba? <laughs> Malaki. Sarap. Asan yung sakya natin? Alam, may Ako may kalaban. Ay, Binabaril. Binabaril tayo. Parang bot. Hindi tao yata. Ayaan mo siya. Bot. Sige, patay na. Oh, sige, sige, sige. May tiwala naman ako sa Ay, kakababa lang niya. RPG. May isa pa. Okay. Wala na tong buhay. Nice. Go, Budoy, ah! Sige na, okay na sila. Oh, Budoy ah! si Budoy. si Budoy si Budoy naglaro na ng Rust. Kakulab, kakulab natin yun. Budoy, anong ginagawa mo? Hindi, hindi. Kahit naman wala ako niyan, nakikita kita eh. Ah. Ayan. PDP Rudy Pindi naramdaman ko kasi yung chat namin sobrang online. Para, gusto mo ba hat? Al alam, alam din, hindi, hindi naman. Alam ko kasi yung chat ng babae. chat <laughs> ah, ganun. <laughs> Mamaya makapag-send niya. Huwag na nga ako. Sasandan kita ng medyo hot. Medyo hot. Ay, Pic- ito eto naman. Sige, pasin na. Ano. Picture na sili. Para <laughs> <laughs> mo na makikita. Iisip ko ng viewers. Hindi niya talaga dalawa. Oo, oh, ganyan yan. Nakita Pero niya. babayaran talaga si Viper, guys. Oh, parang wala sabi. Charot. Lalakero din yan. <laughs> Ay, secret pa na yan. Secret pa na yan. Binubulgar mo yung lahi ko. eh. Gusto tayo. Wag, wag po gusto mo sabihin, ah! sabihin mo sa kanila na na <laughs> yung chutiti mo is panakibutas lang para hindi malaman yung gender. Naku po. Oh. Si Cutiti, may, may pinagayahan yun. Replica lang yun ng ano, isang Cutiti. Maguban tayo dito. Maguban tayo dito. Makakaway-kaway pa tayo. Ayun na nga. Makita tayo. Saan yun? Sa harapan. Sige na, may time save ka naman. Hindi Ay, nag... nasa blue house, yung kulay blue. Yung kulay blue house? Oh, sa kulay blue? Oh, kulay blue siguro yun, no? Uy, ayun, nasa likod. Sige, sige, sige, sige, sige. Hilma ko. Sige, sige, abot yan, abot yan. Puputukan kita. Ah, walang iya ka! Walang iya ka! Pinutukan ka! <laughs> Di bale. Pagiganti kita. Babawain mo ba ako? Ay, hindi. Magkalaban sila. Hindi, magkalaban sila. Magkalaban sila. Pinagagawa nila ikaw. Bakit nalikuran tayo sa likod? Ah, naku, mas, ang hirap pag sa likod. Masakit. Dapat sa harap. Time out! Ayan, madam. Sayang! Hindi <laughs> ko tuloy... Mali yung puto ko kay Viper. Ang ah. Ang tagal pumotok. Hindi ganun talaga sa una lang yan. Ah, hindi. Kahit di pa nga nakapasok, lumalabas na eh. <laughs> Excitement yun. <laughs> yung, yung part na ano, hindi, yun yung ano, pagka-excited ka talaga. Yung alam to, kumbaga, pabukas ka pala ng zipper, may lumabas. <laughs> excited. Ay, no. Excited masyado. Tapos masasabihin ng babae, kainis ka, bakit? Nabitin ako. <laughs> Sige, pinabitin mo kasi. Meron yun, pag excited.